alikuba nti bwe muli um, uh, tubalamusiza nnyo bannaffe um, mwenna abalungi abali uh, gye muli yonna mukama mulungi tumwebaza um, olw'ekisa kye kingi ekibeerera uh, tukolera ddala bulungi okay bwetuno bwetuli um, era nebigambo ebitono bibiri era bwebitono bifanana olunaku no lwaleero nemukaseera kano kenyini eh, kudakika zo zenyini olunaku lwa friday jukira nti lunaku lwa friday etubeera nonkukunavu uh, eh, tamala emirundi eh, uh, bwetubeera netubaganya ebirowoozo ate uh, era uh, natubulya natwikiramu nakiki ye ensa giraba atya etambula etya nebigambo bigamba bitya tubeera okuva ku saawa kumi nabbiri okutusira ddaku saawa emu nekitundu njakulamusa kuba naffe aba superlof aba superlof abawuliza balulangu nyo nyini ddala eh, bannaffe mwena mikwano gyange ku superlof e, eh, nalukolongo kyemanyi eh, kakati e, superlof bali awo bekere ekola migati naye bakola 24 hours babeera mu ssaawa yonna impact fm yebabeezabeeza obudde obwekiro obudde obwokumakya obudde obwemisana babeera obwo nga batambulya ku um, impact fm jagala kubalamusaako e, bonna kati abali mu factory eyo nga bakola emigaati e, ku dakikazo zonnyini e, kubanga e, amale mirundi eh, yomu kwabo eh, kakati kati ah nze ba eh, ngenda kusenya vuluba nakasenya kange ne ne karedio kange wano kusimu ngomkuko na vumuli diza agera kutoka ta studio sayo na tupaganye birozo era ensoka tuzigatirawo Uh, vaccines atandise amadde uh, musunyanga muzetegereza olunaku olweggulo minisita yabadde ku mpalament nga mumubuuza okunyonyola uh, akana n'akataano ku bigambo bya vaccine munafu muno yatuliza n'okulaba bikola bitya bigenda bitya munkolefana bwekyo um, nanyonyola of course ba frontliners be baite ba health workers abali ku frontline be batandikiddeko okuiminizinga n'okugema munkole fanna bwekyo ebisingako awo tujagenda nga tubitegera mpolampola naye nga jjukira nti ebintu bingi ebikyayogerwa uh, ku vaccine duli uh, tubali tugamba nti vaccine vaccine tulinda vaccine uh, twalibadde tukola kyona tulinda vaccine okay kakati ate vaccine weyatuuse tugati ah nedda ate vaccine engeri gyeyaze kakati ate tugyetegereza tetugitegedde ate simanyi mukimu nkola efaanana bwetyo uh, minisita abadde uh, kibayita uh, astrozenaca wegoboogerako amawanga amalala gye batamwetaaga naga nti vaccine gyetwogerako amawanga agamu gye batamwetaaga tebamwetaaga si kubanga si mulungi wabula embeera y'obudde kubanga waliwo obudde obunyogovu uh, waliwo obudde nga businzira ku bunyogovu oba ku bugumu uh, eriri mu nsi eyo kati nga eddagala um, okukola kwalyo oba okwononeka kwalyo nga lisinzira ku uh, mbeera ya budde kubanga jjukira nti uganda mu mbeera y'obudde tefaanana amerika tefaanana uh, israiri tefaanana gundi you know, ebifaanana Uganda webityo nga ibajabatu tegeza tegeza so nga te jibata eh, ya gara kusaidi emu nga kusaidi ya tendala katika wanafa Uganda nga te bio eh, nkola ndala uh, ah, President wange Dr. John Joseph Pobe Magufuli um, ok naichi kabi antimurwade bamu naichi kabi antimurwade amaudi ya gafayo babi Tanzania bagantia ah, ah, propaganda wa mwe mwungkode fanda wecho uh, wafuganya uh, tundu lisu um, OIC tu wazalendo um, ne banaffe abakyadema tundu liso wakyadema ne banaffe bazito kaabwe aba um, act wazalendo bagamba nti ccm mutubulire rice yiko wapi rice bamunoonya bagamba nti amaze ennaku okubeera nzange enaku z'omwezi nga abiri mu bbiri a february tebamulabako um, so bwe bityo abamubambika mulala bakola batya naye nga ye dr john joseph fombe uh, magufuli uh, bwe paul kagame e rwanda uh, ye yalabiseeko nga bamaze omugema uh, n'omukyala ebo eh, uh, vaccine bagitutte mu nkolefanda wekyo kubanga jjukira nti mist africa twatwala uh, amakubo ganjawulo uh, eh, mu kusobola okulwanyisa uh, covid-19 deo masanga webale kubeera ku mukulu tenkulamusiza mm. uh, mukwano gwotamala birudi mu studios kwali era ne maama wange uh, rose wekomba embaali mm. uh, naye um, tamali mirundi ya ingide mstudio mangie mm. mama rozi weko mbanga ya tamali mirundi buatuka ibirawe vyo nanga mbadezi ya ni kachai mkanywa maze um, kumbao mama weko mbao kura msiza ni mugana angono amvuga ibran eh, ni mugamba mm. nti edini ya tukola bulunji mm. ni yogera nti edie gulu singa bantu wali wa manyitu kumakunsi mm. mada zizali wa dezamanyi ate eddiini eringa lugoye okugjako nga sayizi yo tekutuuka lugozi towerera bwolituukayo ngaeddiini teriyo kiki kyekuganye ku nsokola ekigenda okukuluma kuba byekugana byonna biki mm-hmm. nemuganda ye bannabyabufuzi naddala babasoma political science tebatubaolya to live mm. beyond gavument kyekitawanya abantu how will you live outside your government kuba government will go kyekitawanya abantu yes eno kyekibatawanya how time has come ti government esobola okukyuka kakati obadde otigomya abantu weya weriyuku singa ekyo bakibasomesezaawo hmm. how to live naye nde njja kukabawandiikira akatabo how to live when your government goes naye ekyo ndowooza abantu bali badde bakiraba kubanga gavumenti ya ya ya yobot yaliko wano gavumenti ya vini yaliko wano gavumenti ya binaisi yaliko wano gavumenti ya waliwo ebintu byotasobola kutegeera hmm. ekikere bwe kibeera mu kidiba wansi kirowoozaako nti amazzi gali kala nekivanamu nemmwe abayitawo mulaba gakendeera ali waggulu yategeera nti kakendeera enyonyi nga bagitise bulungi nogiraba nga bagitika oyinzoka nti egwa enyonyi zaliza zibeeramu abantu ebikumi bina ne waggulu kabandolenti kama ono yo dona ono yo ti enyonyi ene esobola okugwa fena netutta fena twalagana olunaku lumu ate ebatta mujingira tewali akirowoza tiri bagole babeera nga bemiisa ne nti omu alitta munne thats human nature kakati kyekizibu kyaffe kyetulina abantu bateekerateekera ki kweteekerateekera kuva mu gavumenti we must prepare hmm. kuba kakati kati nze bendaba abakankanaze nfuna emikisa mingi i know what is going on globally i know continental issues i know regional issues ayina national issues musajja nagamba ti mbawadde biliyoni ttaano kukuba kadaaga naye nze sijja kulabikako ono nazikwata mugende mu ofiisi yakadaaga muteekemu ebyuma mumu recording tutabula amaloboozi nti ayogera ne bobi wine tugatwala ewa pulezidenti olinavayo ngakubi naye nze tonjogerako toyogera gyozijje mm. nankabirwa aleke ng'akolezezza omuliro mu paalamenti nga gwaka nankabirwa sek memba ndi nkubuulirankukubira obutambi odduke kakati tenkuga nti ebyo byonna bikolebwaki hmm. bikolebwa because we did not prepare for heaven abasiraamu bobubakuga nti weweereza emyaka enkaaga oli muddwa allah kukima ekiseera kyonna era bwoloba omusajja alina emyaka nkaaga nga mubbi yaba yasalawo <laughs> genda mujahanama yaba eh, jahanama yes eh, teba jana yes yaba jahanama uwo muliro imuliro yubaita mm, jahanama kubanga miaka nkaka ala kukola chi akunone sawa yu the indians when you look at the indians <clears throat> when you look at 75 watabali baba kufulumia mulu wa mpaka mu mm. business mkwano ya famu hali sudiru ashali this is an asian practice Eh, emyaka ensamu etaano sijuli ekyo anti ogenda kubeera generous obazze mu bwavu omuyindi sadda mu bwavu ko abayindi balina bye bayita ba netachables hmm. taata we yakuzaalira ku street ojja kuwasiza ku street ne muzukulu we aliwasaako alifiira ku street ziita cast society si cas hmm. cast nti society eno teva mweno kulaga mweno kakati hmm. problemu ebatawanya yeeyo ekyokubiri ndi what their security organization is nuse kamu ba goonies abatashoma chikola bubi tikakati nje bangola kebi ndubi nje ni bakola chifote nje mbaraba plani za wezona na ye boyomba ndi umusajja ayiwe mwanyi mutaka kasoli ba mugubi kubali mu chemicals it has not dawn on you tinona atrocha linga abantu n'abajja mu enjala is denting Uganda's image abroad. Eh, Kasoli tamale bakute kumere, emere tabula abantu. Anti shengu buli da. Bano yubata abantu. These are benchmarks. These are benchmarks. Mm. On which you, you are rated as a country. Ekitegeza at mwanyi se. Mm. Akola violations on human rights. The way you would fight, I will mwanyi mutaka. Mm. E, e, era njagala kumbuza tamale eh. how come nti ekintu kya human body parts eh. okubeera trafficked eh. ne ku report ya un um, ne ku so much information eri eyo how come nti kiganya okugaininga stbabawasente ah, abamawulire naye to me it does not matter why most of my allies in the government are not involved the president is not involved yisu wabazungu wali niyo utano tisenga tuwe kupi perfume kakati ze ka perfume mwana ange baamu kubie miku nati uli deko vila natido eh, kukunde basemu wai eh, basemu wai gunizi na ya rudiru with them the way you deal with others sembadde wange kumachoka sejele kwa matunula kuchisenga kakati hivyo dize semu ya igunisi bamku mbite kipa na na yugedeko semu ya eru pani sedemu nisigenda kupolisi genda wa you wait semu ya imasi buy for coffinis immediately baba de wana namuteri akasaja kabandaze kuchisenga hao you go to your church and look at the room ulave jibavu dena wayona dize semu ya igunisi umwana nga bamku mbite kipa na yugedeko semu ya igunisi bagambo nze mbuulira pulezidenti yebintu nabagambye mm. why do you torture people museveni does not believe in torturing people why anybody who does not look at museveni ajaba wayo why museveni needs a conducive retirement mm. he does not have any, any alternative nze naine president oyo namwinamu omukisa twagenda mu america nebamubuuza mr museveni what if we, we make you UN Secretary General Museveni aga to be a civil servant like Anani no I'll go back and look after me. I have so many things to do niwaje musajja we Sudan simuimamu ti eh, abakulembeza abava mu Africa Mo Ibrahim abaliza abawasende meka yatandika Airtel eh, abawasema milioni 5 eh. yasoka kuzwa chisano yes yasoka kuzwa kuchisano is Museveni there because he doesn't have money did he fight to get money? Mo Ibrahim Foundation. And stupidity. Mm. Mr. Um, Seven, you have not stashed the money on a foreign account. What's your future plan? Of America. Never going to buy my future plans. My future insurance is a peaceful Uganda. Can anybody go to create trouble? emulemesa a e conducive insurance peace for Uganda is in danger and most of the people who are making noise are indicted 47 Ugandans are indicted 62 surgeons are indicted the Pakistani kwenda kuba ngawano bam sentencing emyaka munana the Chinese has also been arrested abazungu abo bemula babagezi nnyo nze bampayiriza ebintu byesikoze abazungu banu yeah. kati mwenye abazungu kyebakola lwaki bakutta akawunti zaabwe zonna ne bazisiba ne polopat zaabwe ne bazigana to change hands mu biseera bya kyogamu bagenda okulaba nga akawunti z'abantu abava mu uganda zo ziriko millioni za pounds millioni za dollars why do you bank money when everybody is looking for money lwamirama n'alangirira kalantini mu kitundu notente mm. they don't reason waliwo omusajja dujanga yali akola mu energy eh, eh, mm. kakati nga mulimu omusajja mubbi nagenda depositinga mu bakaris bank emiliyoni e bina enkera natekayo bitaano ogweddako natekayo lukaaga omuzungu yamuyita namugamba do you work you what do you do there yali alowooza nti manager muyise kumwebaza kuba abankenga nnyo where do you get that money dat muzungu lulanga kizuka minister wa energy mm. somebody is stealing money under your feet because money laundering is a serious crime in, in europe yaleta bina nalete yeah. lukaga yes. nalete bitano yes kekaombe kamwe ne kitundu yeah. in three days muzungu yamuyita ti wadde okubakinga endala mu mundu ezire kati bano bakola ensobi is not me is because you don't know kati ate abajjanga okuwizidrowinga nebabayoola bonna balidira deportation kati ze nabyo bagamba you don't know the culture of those countries how can you bank a money during a covid millions when everybody every country is looking for funds you are stupid you are an idiot don't blame me don't attack my family i retaliate devastatively hati bakimanyi mmanyi nti bonna benkubye wano bamala kwatakinga famire yange era saagala people power eyingire mu eno is a, a family matter same way goons have attacked my family same way must prepare for four coffins people power gara agala chikola mochi anti bachisobola chiyo capitalizing irako ndi bakuye mtu wae eh. hey. inga no, banja wa people no, power no, no, no, no, no, waganyi no this is my umana omwana yali bambu kinyo sinamula kwa nakunze nache mpuliramu you kill my son you die tuna wana kula mwana ah, wali condition mwali ah, tujira aa ah, revolutionary tuna mkwere na kusimu ebye eh, tebidi na muu tuna mkwere na kusimu ya mama we <laughs> doi ngata nange mirundi ugumu kebyo ngamba labi kusikurini ya kasajja kali bengendo ukuta same way must prepare for four coffins immediately imoto kajia kutomera ii guanga liyawe li tamale libele okay ogena kwa sura kabe njia ogena kwa roji ngache nakola bali waliwo nsonga mulunaire naye naye semakula ondabidde ebbanga ddene natambulanga nesanda wanonoŋamba mbwe esanda otambula neyabwere samukwata waliwo abbi emotoka yange natambula tewawuli omusajja nga ayogera wano nti omusajja yayingira emotoka yange nengitomeza ate nagibamu nemusanga mu ddwaliro nange katonda yanjawulizaako kumaanya ako agensi oligenda mugulu why not osibiro genda yo yera shibamu buli abagezo abe tusanze abasajja abakola byetukola hmm. naye tubalwanyise ntiaffe batulwanyise nti hmm. nedda mubaleke bakola ebyo bakola nze gwotalumbye nze atakulumbye ontakuliraki lirupe hmm. semwai must prepare for focofinis immediately abakubye omwana nga semwai gunisi bamulanga kubeera ah, naayogedde ku kandoha nayogedde ku semwai nti intelligence president abagambangako bo bebamulizira report mm. alaming report nti abantu babulweni bagenda kwokya ekibuga naki nabagamba o oh, bagenda kwokya ekibuga bazukulu bange nti mubakwate tubagjemu information temubakuba tubateeke mu rehabilitation centers tubasomesa emirimu gyemikono badde the ambisired babakula munjara bao kati ono mukubire tape oyo kandoka mukubire tape a supporting a change ogedde from another source so the president was yakitegeera eh, ti plan biteri eyo basic yagireta kulya sente you just you beat up my son you will pay you will pay you will pay okay atulisa ali gyoli kati nawandiika akatabo mm-hmm. kange kano tulekalwa kano the wisdom of fisherman eh, mm-hmm. nkugamba nti ekibatawanya busika ekitawanya eggwanga lino mm-hmm. naye kyenlwaki obusika bwetutawakyembabuuza nga nze ngenda nembatulira nembalaba nabalabya ejjo releasing 5 billion kukuba kataaga install machines in the kataga's office and they mention names make sure that Nankabiru and another woman write the fire nga Nankabiru avuddemu will go to prime minister's office Lumumba tajja kubeerawo ekyo kya kiwanda nakyo bitajja kubeerawo pps tajja kubeerawo ekya e, e, kiwanda kyekirwa ekya secretary general nekyembuuza ah, bo bagenda kulagawa anti otutabula bajja kuyingira mu people power ni walala ndowo kyembuuza bagenda kulagawa naye nga si museveni yabyogera Eh, eh, mulala yawangera kiwanda yabali foka secretary general eh, kiwanda secretary general ate yaka yakafuna ya chanu ministry ya tourism mm. teri musende naba kuba yetaliho ICT yetaliho naba kuba tubamwaga yingo a a koye issued road ani akoye yingo na yeta naba kuba ya a naba kuba ya go tali mu list tubamwaga ah. eh ati tubamwaga bali bemekali omu mm. mbabazalwana nnyo komawo mbabaza ayagala kuyiga biwundu bya bwavu bwe mukazi wege tugenda okutwala mu prime minister's office kimanyi but is not museveni jacklin mbabazi this is not museveni who is talking somebody is talking on record but who is the president of uganda museveni and chamber was carried tibuga wale nabi ugena ko eh. president museveni yaliba davitesa yeah, yaliba davitesa tuwa tuga di wadu mr president museveni uri ya sese atulaga kuplani zesa umami mulaba angaseka mm. this duanka this not be compensated what if you compensate him what would we, will we compensate everybody go to go to jose are you agree with you sir ate bwentunulira mu famire yange eh, mulimu omu musajja musajja wange yalimu yeka abalala ah, ah, oli oli oliye mumulekero ebyo bya oyo mumulekero ebya ah, eh, gundi yandadisi ye yagwamu ate mukenzi kati akafayo billioni kakati wati thisi nankabirwazi don't understand mm. nti you were hunting the dog olutalo linda katono tamale ngatula gana eh, kadaga you were hunting the dog olutalo wa speaker ee eh. lubade mwa bantu wabili ando ah, ula nyabayo gede na ye anti lubade mwa bantu wabili that one we want you to do our bidding olanya bidding ne ne ne kadaga so makatapo kangekana kati ne ne semu juu nganda ah, ya luingi dena aa nganda ya mufumie nganda ya ya gembo yuta ina wala kata shumula na kulia kuhero si wanu nganda ya mba parliament nganda ya mufumie nganda ya mutadewali this drunkard a madman a madman who has the register? when I post they are abusing me a madman who is controlling the security in Uganda the only accurate information the president gets gets it from Miso ah ah mm. mbubati bale newunyeza leo sija phrases somebody said the president is like a beautiful girl you see when you are talking to a beautiful girl and a rich man you must be cautious don't tell the truth because you expect rewards the president of Mwabifu Verene Baba Menya Chirumira ya jumula baneva muta Lefunand Musisi ya jumula baneva muta Abalabali makomera abalabali kufitanda We've made sure that Musabe does not get collective information Okay naye abali indited ate bafuga batya eggwanga nateka eh, eh, sente buli yateeka sente zabye ku covid bazikwaoliyagambye tetukyadda mu lusaago atwereegamu ng'agenda yes yes yes we must be tough thats why i support you a tough man ku vidiyo era gwo mirundi oba ekyamwepankako ayina eddogoti mumuyina eddogo abantu babulijjo bayina eddogo fe eddogoti mubaani abalirira enkofera yange tonnagira abako gye bampadde abalogo nze patroni waabwe batadde bataddeko e, ekibiina ba berifu tatu association buba buba buba sasula satu elifu tatu elifu tatu association kati nze patroni wawo wata nisoo kuroga aa ah, ah, vye unyo vye nkoze nila kumela pate ni hidu wachi omusumbo mia elifu tatu omusumbo mia gamba kwa tamani njidu wache mitu katunda vya kwa sabu watu biteka kwa ee mjengo ya gamba nji mjengo ya gamba nkubuli ni msajia kwe katunda jia kupandereza amanyi kwa uina siga sita <laughs> yanga yogera yomu samizo mwagalina agomanyi kakatunga e, eh, kati gwe lwaki oloza nti agamanyi gakatunda omusumba geyagamba gwoloza nti gaigani lwaki ah, ogateeka mugakatunda nolaba eh. abantu ku vidiyo nobakwata kumakya nobakwata oliggulo nobakwata ddi but weyalakeuganda is erake country mm. there, is, there are two groups emerging in this government and if the kadaga issue is not handled properly it will spark of an oxidas of people you'll see another party being formed. That's why for me, nse Bobi Wine is a mubala. Bobi Wine will be a gandhi ngida kwe karakas. Hmm. Is fish and water. What ye nalimu has to do? Umayimba, abe nalimu baba koze buwe bati. Ojimayinti omuntu ayinto kubanga utuwa lante yo bambu ziyo. Obamu gugugu mwawino. Umusajja na kugamba nti. Ebyo to sumulo genda kuswala nota sumulula. E nalimu has not computed. how it performed in Uganda. It has. Whatever minister bisatu mchinana bagwa. Neye they have not. Do you know? Minister bisatu mchinana. Mkugori ya singo ugenda. No computing. Uloza. Mubuganda sisuina musupporti. No, they have, anti, already, anti, they, they have we, we lost. They have computers. Yes. Never mind anti. But what's the eh, eh, stress of eh, the NRM in Uganda? Over 30%. It is, it is speaking. But votes, number of voters. Kubango mutanizo kubanga ya wangu la kulu. Nga ya kuwangu la kulu. Nkumi satu. add the votes in Uganda and see what spreads. Okitaka de chengu nyonyode. Hmm, ba computer yes. ba, ba, ba, statistically. Ba, ba, ba, ba chwanda bota ya gara statistical computing statistics ah, okura performance ya mugamba koji statistical okura performance ya mugamba bobi waini taija kukiriza kuban negotiations of wachi somebody was proposing why don't I negotiate with these people no bobi waini can negotiate with you cannot bobi wayinirize ne fiya kuba yatoloka ku bale ate tu ne bekibanga bamafiya be baleeta bobi wayini tebamuleeta mu eh, bali five penalite bwe bagireeta omuntu yeeta ebyo mm. temumugoba mu kisaawe temumuwa kaadi ayinza okuba butoovu gundi fiya obaki fight to ensure temuwa equalizinga so even those who brought bobi wayini should not be harassed it might have been a strategy went sour kakati Bobi Wine tetulina NRM yali baddeko leka ekintu eki political mobilization through the national chairman's office all of the religious leaders will be talking one language fe tetufaayo but mm. we shall not engage in violence this is what my program is going to be we should not allow these people to engage in violence we want to work if you know the president is retiring in five years Bobi Wine has achieved much omusajja omu katonda yamuteeka yateeka omuteeko namuteerako engabi nanyiiga namuteerako emboko naga naye nze nakukolaki ata gumpa butono namuteerako enjovu nemwabiza mu kkubo ngaajetisi you must be satisfied you have the righest political party hmm. ati bano baleme kugigulayo kuba balina strategy leave bobi wine alone n'abantu be strategy eno eyoga tugobe gundi ne gundi ne gundi obatekewa in 1983 moye after the coup moye yachusa constitution ya kenya kinyata nga, nga, in 1963 kinyata said mm. we have found out 19, that the, the, mm. the opposition is not relevant in african politics you have seen how the opposition is Idangala has tore, torn apart mm. the Kanu manifesto without reading through it. Let us forget about the opposition Nama Ginga Kadone Kanu. Nina Agamba in the future. Maritipata is Okwanga Kolachi. Yet Agis. He did not amend the constitution. In 1983, Moya amended the constitution. and declared Kenya a de facto single party, one party state. state. Yenga was ngono wali was ndi abantu ngori yani bonna buba makadi ya kan bajja kutia be ya makadi ya kan ba yuza kan these are younger people we uri kadaga go we uri rumumba go we uri nacho we go we this man with the pps go Omana. All of those you have targeted, where do they no, go? No, no, no, no, Don't you know that they can form a political party? Where is this drunkard? Who has the following? A drunkard who has the legitimate following on social media when you cannot. Where will he go? Where will he go? What if we form a political party, a counter political party? The, the drunkard go get a do you, drunkard. Eh, do you look what the politics of Zambia? Ndilevi Patrick Mwanawasa ya famu ruling party. UNIP. Do you know? this man who is harassing Santos ya from ruling party Owangola do you know that in Senegal the man who is harassing members of the first family was Sally prime minister was the prime minister of what mm. and they fell out have you considering and you can force these people to form a political party because they cannot end their political activism mm. because of your arrogance. Two, do you know why Museveni has managed 35 years? Accommodativeness. Until we have the largest parliament. Why? Let everybody go. Those who cannot work on them for themselves go. And yet, parliament ya yeah, to cheat our dividend. Oh, oh, How much oh, money do you oh, use to buy a tank to fight in northern Uganda or buy eastern Uganda? if you can accommodate everybody a bridge yegula sente mbeka anti kakati eche tuchita wo dividend ne, if you can accommodate those who would ne, make a trouble in your country you can even have a southern MPs ah, ah, baba MPs wa mnathan Uganda ah, eh. wa government ya haba ini ndaga netali mpandike hey. ya ewa speaker ewa hey. Eh. sanje babibili bibili bada hey. Eh. so kwa la kusekandi that's, that's not his kataka is not kataka is not sekandi telling you kadaga cannot humiliate herself like a second why second kadaga as a speaker is in charge of one of the pillars of the state being a vice president is, a, the is a demotion mm. Katitaja agenda yu. Nenye agenda yu. And they are saying that he is the most influential politician in East Africa. what if she opens an international job gundi chaba koze eh, em, eh, emba, ambassador sempala mchigira idith utianga nyu mm. umanyigwe lwa chaba samize basiri waza basikula wedagala bako lisabiri yabwe na nyini chigwe ya chuhebula kadaka kani be very dangerous and i know Museveni usually finds a solution you can create another serious political party out of arrogance. Okay, but, but by humiliating uh, Jacob Bolanya, can, can't a party come out of Jacob Bolanya? Right, right, Rose, and the Kadaga, you can't get it. Bagain to that's why this brother of Bobby Wine has gone back. Mulimu faction is his. Gone back where? Anti Azimu court. Ba, ba, ba, uh, uh Nyanzi. Eh. Okujulida ensaleri. Eh. So? So we have two groups fighting each other in the government. I have Umayi kwa chato mani. Mm. Kakati kwe. Umayi <clears throat> nti guwa mani kala kita yangi. If you want to know the, the person. Mm. kiriza umuntu abase mwenyoko ruteri yu timirundi agabe mve waka let him take a power bano baga nti okufana obutanya gwa ajoga tajja kufuga gwanga mm eh yeah. andi wena bali ku extreme eh yeah. aba go bobo ino kwa rolling out eh yeah. aba bobo ini aba mwagala nabo bauli yeah. ali ku extreme eh yeah. ababa no bobote gara buna babala na but the antigen kubolide tewali wo modern why do now? I support the president mm. I've given him a yari explanation it is incumbent upon the president to create a conducive retirement for himself for himself and a peaceful Uganda he, for he, all of us yes mm. ajaba kubaba naba marewo two why name put to the red card go gama tuja kusamba mufaino Eh, kwa baze babalia mpola akaunti bazisibi abazungu bebakola bajja kutoka kugamba government ya Uganda nti abo ana mu musanvu batuwe ne nkaga mu ababizi ndi tufuna sanctions kubanga bana abali implicated tebajja genda tujja bawayo yes ikitegeza that formula is bad that's why i'm bad news to them mm. kati njikana kamba we kana katabana kawandika ka msajja yagambye hmm. omusajja mm. omumugayo oyo msajja muyankubidde esimu nanga why are you going to retire nimugayo want to concentrate on my things ihave ended up pressing nobody have you talked to the president nimuga not yet talk to him if you need man i'm going to give you ogole projectiro era ngaokyatukolera there is only one person who thinks that I'm not in knowledge but that I'm a drunkard and I know why mu propaganda tujita baptism ti mukazi kwa gana kufukira me am not part of your project rules ezifuga abakole abakulembeze zifuga no busira na mwendo amalina kumeka nga bafood sienda alimekutwa ya mulo lotoro wa musajja mulala omukazi ne bwayenda nga ba omulambo gubabba olaba omukazi ayenze nga nomulambo gwabba gukyali mu ddiiro nze commitment yange erinaani kitange yaŋŋamba tudukanga ku mukama wo okugjako nga gobye tebadduka ku lutalo era kitange yaŋŋamba ekintu naŋŋamba tinze nabo namwera nnyo mu sematalo wokubiri i was a good baratgundi parade commander nenga buli kaseera babuuza mulefu yuko wapi mulefu yuko wapi kitawaja musajja muwanvu eh mm. kinangi kyenakola nenfekinga sickness mm. nebalondawo omulala this is my option kubanga oli yagamba ekivijivu yimuma nebulikuriyeti evasyo mukoga ndibeera mwavu sente zange porogulamu zino bazisasula zobadde okuba enkya neggulu so these goonis zebakozesa mm. okuba abantu okukwata abantu okuba ki bano bakandako tebamanyi pureenti museveni nti human rights hey. Eh. violation have a negative hmm. bearing mm. on the country's image president museveni tamale atulemye okupredictinga hey. Eh. nti yayinza okuba nga yegaladde okuretiringa hmm. naye nga waliwo ensonga ezikyamuganya okuretiringaolwakiwandikako eh. neamba kakati tetumanyi country where you have time limits hmm. the president in his last term becomes a DACA elimu DACA president uhuru achifunyeko South Africa ichikula attention ibeira ze wamulala but the president is in a position and is a coach player alasa bwala mm. bukuga na kuyingira Ryan Giggs e, kubata inachi kalusha bwali ya hey. bwala ba tuteba nga ingira nga ingira ebila gido wela daba wela yes. kutachira ini nga ingira nga implementing that's very important he is in a position to continue ndikakati 10 billion did you give me anything do you see me talking about you amumachua baje kubokere bibi ekizibu e, tamale kiringa ekikulu obukozi eh. tulikiwona tutya because one there is even abantu boyogera ku tibalwa there is a missionary hospital which is still I don't uh, killing I, people it took to get organized but you see the people, the people who are disorganizing us the people who are making us troubled eh. tibalwa hey. Eh. hey. tebafa anti tebabala nayeonya katonda owa semwayi hmm. guuni ngenda mutira bwere babadde mu motoka ne bagivaamu mbalabye akasajja kange ntunulira ku sukuliniyageno eh, kandaho oba owawerofeya mu semwayi apreparinga ekofini nnya sente za kofini nnya olina simyafandikandiho nze simumanyi i don't know these people nowaiso simumanyi zisiba mindiros are not my allies but these are goonies abe kando wato minanambaye siba manyi I don't know kandaho I don't know why iso I don't know why when do I go there where do I need them I have my allies in the government when I'm in trouble I have people I call anti nga anti uwamba nekoza anti lwachi tolopa aa ah, ah, kitegeza ndi wiki kabwirizi inakubanya leka nawe kunta wanya sama katano bamu vuzi zako nga bajo mumba <laughs> kabwirizi inakubanya kufini zi inakubanya ii jeno lida asawala kugamba guni guni zi jeno kuma na wachamare baina na wa sirikala baba kuma kamba la geku kamba la geku ani kakati oyono ni mbwa mbwa mm, mm, mm, sija gena musemu hai sija benda yu banuka yeye anabega nanti yeja kwega nanti mirambo sijiji aneta katukebele mirambo aneta katukebele mirambo jiyega nanti jine mirambo ene moto keye fude sijanga tamari oru wachitiba mkwanga lino oru wamanyi jeno kando kwa wakubela na ganti simuanukula simuanukula siropela mkanzi mchizikisa simuanukula atiwuliriza alijolina ekyoba kiyita the fisherman eh? the wisdom of a fisherman yes. the wisdom of a fisherman yeah. kyawandiikwa tamana emirundi kandabe wakiwandika ddi wano obudde butugenzeeko mbadde gyasooke tukuba ebirago bino tubijje mu kkubo n'oluvannyuma tukomewo uh, tuesome ekitabo yekiwandika ngenda kusoma ezikubira mukaaga januari wa nkumi bbiri mu kumi n'etaano gyemyaka mukaaga yeah. hmm? ekitabo kiri six years old kino yeah. uh, ah, tuuliriza kale um, <clears throat> kamala okujja ebirango bino mukubo recording hmm? recording e, e, bino e, kalikota kankaliwa kaka e. e. ngenda kusoma ngenda e. kusoma ngenda kusoma ngenda kumala kujja ebirango bino mukubo atuuliriza wali kucyenda munene katondo nye fm nze gyagenda sama kwaze kusooka tulina okukura futaba n'emirundi abuli ah, lunaku olwa friday essaawa kumi nabiri okutusa ku ssaawa emu n'ekitundu ez'okumakya nenga tulina ensonga era nga twetegereza bwetyo bwe tuli tugenda kusoma ekitabo tukomewo tukubaganye ebirowoozo ku ddaki chika zila tenda disemba yu kubanga jukira nti noto alo kwa speaker na luo aluku tewansi ne waguru okula wabudabi chitegeza achi bino bina kubanga chimu kuchimu chitu gena tuita kwa chimu kuchimu chimu kuchimu chimu kuchimu um, ngabu tuitegeleza okulaba ne government of course edako katino tamba na tanso kujimba lila bani weba gara wa mepata ya gara wa mungkode fanda bayo tina yati tabiva wa mkama wa president mseveni kwa ah. tutumaiti president mseveni hada wende ito ya teko kutulo ndila ya teko kutulo ndila wa minister ya teko kutulo ndila wa 5 billion. You have it? I have it. But don't mention my name. Nankabiru and another woman must write the fire. Another woman ni tuwamagira. Mwadisi ya mwogera. Eh, hey, okay. Yeah. Nankabiru yeka guta ya gara yigu ya tulaya. Ah, yu mwogera. Odo mna na mganda. Nina kulekanga kolezi zomri yomu parliament. Odo mna na mganda. Must attack kataga bayanako. nako. tunamujawo tuzi so you are worried about our own being let me tell you you people mm. politics is a game where extra time is dangerous besigi aliwa sinyefunza aliwa omugunde yaliko wamaanyi aliwa politics takutisa munno nature can solve many things nature can solve many things naye nze kyembawukanako to have ambition is not bad mm. but it's a methodology that you can install machines in the kataka's office mm. you um, encouraging which you some of those kafananaka bobby wine unu record is president yeje bifuna osobola kutwala ogende wa president ya genze ga ate chana wa jababu ladda anti bagambi ndi bobby wine beya kubide kata agesimu eh, bokele mwao kumanga ya gara support ya NDP engeri jesinga mwao bigete bugesi nandi nkuburi bigete machines must be installed in Kataka's office and they mention the names of people who, who must be in charge of installing machines. Then they are bad people. Yes. I fight the methodology. Mm. Five billion. Mm. You have it. Five billion is available. Okay. Tell me the question. You're carrying a question. Five billion. Five mm. billion. Uh, okay. connected to the president Kubanga Yakagambi. Mm. When you go to the president, distort this information against Kadaga. nkabateera mukampulinkabateera mukampulinkirumi evere magot will be paid for by two human beings evere magot coming out of my copus will be paid for by two human beings envunywemu nga yenkanakana abantu babiri nga banava mu famiry zabantu omutego ogumanyi gwekibayita omutego nga bava mu famili zange omuteeka ogulaama ntambale ogenda mu lusozi n'okunama nokuba nofuwa emidia ya mitwe kumi n'esatubuli gwokuba ku nyuma bwoti asiraana buli gwokuba ku nyuma asiraana bano ekibasobola dogotidogoti lyokka ekisobola eh, jyogulya obulenzi buno n'abasajja bano dogoti seemwaikaezikeko abantu bano omulundi gumu kukuba mwana wange tebali kiddamu kalibawe tukomawo nze gyagenda semakwezi kusooka bwe balekuba nitujali naffe banaffe ba mtn freedom bategeeza bwe tukomawo tugenda kusoma ekitamale biroli tukaganye ebirowoozo tusome ku messages tuwuliziganye ate ah, era n'olunaku tuliita friday katukomawo mukama wange ndowooza emmere ekuwoomedde hmm, nungi nnyo <laughs> nkyawoomerwa hmm, osobola okunfunirayo katonda awo nsonyiwa ssebo naye ate tetugenda kuleka kulya paka nca operat jangu ajawe mmere yono omwami kyekigenda maaso sebo nkyalya ah, ah, nedda sebo sisobola kuleka kweyongera kulya naye nsuubire emmere ebadde empoomwe kumawo enkya <laughs> twabawo omuntu n'omu akulemesa kumalawo kikyo yensonga lwaki mtn ekuwa data banda ataggwako kikyoliko sebo